Rodrigo Barahona est directeur de la école de coaching de Cegos. Rodrigo baranoa vous êtes directeur de l'école de coaching de Cegos. En quelques mots, quelles sont les compétences ou les aptitudes nécessaires au coach, en l'occurrence le coach spécialisé dans l'accompagnement des cadres Nos formations s'inscrivent dans la philosophie de l'ICF, un organisme international le plus prestigieux de sa catégorie, qui a défini 11 compétences qui sont 11 aptitudes eh, essentielles au coach professionnel. Selon la philosophie de l'ICF, c'est le coaché lui-même, c'est-à-dire la euh, personne qui sollicite un service de coaching, qui détient toutes les réponses. De fait, le coaché est une personne mature et responsable, capable de tenir les rênes de son propre processus d'amélioration. Les compétences que l'on attend du coach sont donc étroitement liées à l'empathie, l'écoute active, etc. Eh, eh, et le cadre est également responsable des efforts à fournir, contrairement au patient allongé sur une table d'opération qui s'en remet entièrement à son chirurgien. Effectivement, la relation est complètement différente. Selon notre approche, le coaché est responsable de ses progrès. Eh, Quels sont les principaux facteurs de succès pour y parvenir ou pour atteindre l'objectif fixé J'imagine que lorsqu'une personne sollicite les services d'un spécialiste du coaching, c'est qu'elle souhaite apporter un certain équilibre à sa vie, être plus efficace ou obtenir des résultats pour son entreprise et conserver cet équilibre. Quelle est donc la première action du coach primero es hacer un le coach commence par établir un diagnostic de la situation du cadre ou du groupe de personnes à coacher. Un comité de direction, par exemple, peut tout à fait demander ce type d'accompagnement. Le coach établit donc un diagnostic, puis définit avec le ou les cadres ce vers quoi il souhaite évoluer. Certes, d'une certaine manière, nous accompagnons ce processus d'amélioration, mais c'est au coaché que revient la tâche de définir le trajet à parcourir depuis le point A jusqu'au point B, le rythme à suivre, l'intensité et la rapidité de processus. Parlez-nous de la manière dont sont structurés les stages ou les ateliers que vous organisez au sein de Segos. La formation, comme une formation sont 9 mois. Nous proposons un programme de formation global qui s'étend sur 9 mois. C'est un apprentissage complexe sur le plan intellectuel et davantage encore sur le plan émotionnel, car le coach doit travailler en profondeur sur ses eh, propres préjugés, prendre conscience de ses limites et de ses filtres, afin d'être pleinement conscient de ne pas polluer les observations de son coaché et de ne pas porter de jugement. La tendance est probablement de mettre une étiquette sur les choses. Vous agissez correctement, vous n'agissez pas correctement. En particulier pour les personnes issues du secteur du conseil qui ont toujours été rémunérées pour apporter des réponses à leurs clients. En coaching, c'est différent. Le coach doit demander au cadre de définir lui-même la manière dont il va avancer. En d'autres termes, c'est le cadre lui-même qui possède les réponses. Effectivement, l'un joue le rôle du miroir, pose des questions, apporte un soutien. Il y a également des exercices eh, qui permettent de dénouer les fils. Eh, oui, c'est ça, il est possible de s'appuyer sur des tests visant à établir un diagnostic et sur différents exercices qui permettent au coaché de prendre conscience de la situation et de se dire, par exemple, « Cela fait longtemps que je ne fais pas cela correctement et je m'en suis pas rendu compte ». À la suite de ces réflexions, il se produit un bouleversement interne. Le coaché prend conscience de la situation et c'est ce qui va lui permettre de franchir les obstacles. Très bien, on établit un diagnostic. Ensuite, on définit un plan d'action, j'imagine. Absolument. Il ne peut y avoir de résultat sans plan d'action. Tout à fait. Vos explications nous ont permis d'y voir plus clair, et à vous aussi, je pense. Un grand merci à vous, Rodrigo Baranoa, de nous avoir donné la possibilité de mieux comprendre les concepts de coach et de coacher ainsi que les possibilités offertes par l'activité de coaching. Merci infiniment. Je vous en prie.